алаңсыз бақытты балалық шақта асыр салып ойнап жүрміз бірде үйдегілер ауылдың шеткі құмды жерден біреудің ескі үйін алды бар жүгімізді жиып сол үйге көшіп бардық ол кезде жасым жетіден асқан кезім бұрынғы көршілеріме үйреніп қалған мен басында жабырқап жүрдім көрші қыздар бар бірақ олар мені ойындарына қоспайды содан жабырқап жүргенде үй жаққа құм түсірген болатын үйді жөндеуге әкелген болу керек тап-таза шеге құмды бұрқыратып ойнаймын ол кездері олай ойнау біз сияқты балаларға қалыпты жағдай еді тағы көрші үйде бес қыз бар ол үйдің қыздары да мені ойындарына қоспайтын еді әлгі құм келгелі ол үйдің қыздары желкілдеп жүгіріп келеді мен өзімше шекемді билік қысып біздің үйдің құмына ойнаушы болмаңдар деп оларды жақындатпадым менде де мінез баршылық сонан ол үйде менен бір жас кіші қап қара шашы бұйра бұйра қыз бар екен біз көшіп барғанда көрмеген едім ол қыздың есімі гули болсын құрбымды солай атайтынмын гули өте жуас жүрегі мейірімге толы сүйкімді қара қыз әпкелеріне ұқсамайтын сондай жуас еді қолында кәмпиттері бар маған жақындап ұсынды кәмпит көрген мен дереу жібідім міне солай гулимен достығымыз жарасып кетті күні бойы екеуміз ғана ойнаймыз басқа қыздармен мүлде араласпадық қыркүйек айы келді мен жеті жастан асқанмын голи болса алты жастан асқан бірінші сыныпқа қол ұстасып бір сыныпқа бардық иә кішкентай кезімде тым алғыр болдым сондықтан бірінші сыныптың оқуын әлде қашан оқып тастағанмын сол себепті сыныпта белсенді болып ұлға да қызға да билігімді жүргізетінмін ал көлей қатты құрғақ әрі тұйық бірақ сабақтан қайтарда әңгіме соғып қайтамыз гулей мектепте мүлде сөйлемейді сыныпта жуас болғандықтан қолындағы ақшасын тартып алуға тырысқан жанар деген сыныптасымның мұрнын быт шығардым шығардым сол жанармен бірінші сынып бітіргенше төбелескен шығармын басымыз піспей ұрсып қалатын олидің әкесі өте жақсы кісі қызына үнемі ақша ұстатады жиырма теңге алып шығатын оған екі пирожки түседі біреуін маған беріп кейде мен алып шығамын солай бөлісіп жеген құрбы болдық мектепте маған да сөйлемейді арада бір жыл өтті біз тұрып жатқан үйден жылан көп шығатын кейде үстінен аттап өтіп кететінбіз баламыз ғой жүгіріп жүргенде байқамай қаламыз сөйтсек біз алған үйдің астында жыландардың ордасы бар екен күніне бір жылан өлтіріп жүрді сосын ол үйді тастап сол ауылдың орталық жағына көштік Көлі екеуміздің достығымыз алыстап барады мені анам екінші сыныпта басқа сыныпқа ауыстырып жіберді сонда да әр қоңырау сайын өз сынымызға барып тұрдым бірақ уақыт өте арамыз алшақтай берді өйткені мен жаңа достар таптым тек көрген кезде гөлімен амандасамыз бұрынғыдай бірге ойнау бірге сабақтан қайту деген болмады арада тағы да жылдар өтіп тоғызыншы сыныпқа аяқ бастық сол кездері гөлидің әкесі ауырып қайтыс болды қатты қайғырған құрбым қатты тұйықталып кеткен мүлдем ешкіммен араласпайды оныншы сыныпта екі сынып араластырып жіберген бірақ тағы екеуміз екі сыныпта бөлек кеттік біздер екі сынып қыздары араласып кеткесін қоңырау сайын шұбырып бір-бірімізге барып тұрдық сонда көле жалғыз өзі партада ештеңеге қызықпай жалғыз отырады менімен де сөйлеспейді бәлкім маған ренжитін шығар мерекеде отырыс жасаймыз ол кезде де қосылмайды елден бұрын мен және үш-төрт қыз бар отырыстан қалмайтын едік сосын сыныптағы ұлдарды жаттап алған үнемі отырысқа баратын қыздарға ғана соғып бармайтын қыздарға соқпайды ертеңіне мұғаліммен сөз естиміз бірақ ұмытып кетеміз мектеп бітіру кеші алғаш рет соңғы кездесуде құрбым гули екеуміз фотоға түстік сол кеште кішкене сөйлескен болмаса сәл қимастық бардай мен оқуға түсе алмай қалып жұмыс жасап жүрдім құрбым таныстары арқылы басқа қалада тойханада жұмыста жүрген үйдегілер айтты маған да сол жұмысқа барасың ба дегенде бірден келістім. біз оңтүстіктің қыздарымыз жұмыс солтүстік қазақстанда мені ауылдың екі қызы және құрбым күтіп алды мен жоқпын неге дейсіздер ма сөйлемейтін құрбым кәдімгідей ашылып барлық жанымен тіл табысқан ұяң мінезі жоқ рас өзгерген енді гули деген кішкентай кезіміздегідей ашық жарқын араласып сөйлесіп өткен қызықтарымызды айтысып ұзақ сыр ақтардық екеуміз егіз қозыдай бірдей киініп тіпті бәрі-біріміздің киімімізге дейін кие сала жүре береміз жүзімізде күлкі кетпейтін негізі мен өмірде әзілқожанмын ойнап-күлгенді кез келген адаммен тез араласып оларды жатырқамай сөйлесіп кете беремін тойханаға алғаш барғанда даяшы болдым бірақ мен кухняға баруға бастықтан сұрадым құрбым сол жақта солай кухняда бірге жұмыс жасап бір пәтерде тұрдық талай қызықты күндеріміз жиі болды бәрі бірімізден ажырамастай құрбы болған едік гули өмірде жаны мейірімділікке толы еш адамға ренжи алмайтын жан сол мінезін мен қатты ұнаттым мен қанша жерден әзілқой мінезім ашық болса да біреуге ренжісем ол адаммен төбелесуге дейін барамын екеуміз де жұмыс жасап бір мамандықты, колледжді сырттай бітіріп алдық диплом алғанша жұмыс жасап одан кейін екеуміздің жолымыз тағы да екіге айрылды. мен күйеуге тиіп кеттім ол қалада жұмыс жасап қалды бірақ біздің байланысымыз үзілмеді менің қолым босай сала бірінші голиге звондайтынмын арада төрт ай өткенде голи звондап мына жақ сен болмағасын қызық емес ауылға қайтамын басқа жұмыс істеймін деп қояды мен қалаға келін болып түскенмін ауыл бір сағаттық жер ол қалаға келді екеуміз құшақтасып көрістік қаладан жұмыс істеп жүрміз мен гулидің қасына еріп жүрмін біздің қала шағын әрі жас қызды көрген тойхана иелері біздің аспазшы болғанымызға күмәнмен қарап гулиді ешқандай жұмысқа алмады ол жұмыс таппай ауылға қайтты ауылдың бір жігітімен сөйлесіп жүрген ватсап арқылы кездесуге шақырып қоймағасын шығып көрейінші деп ойлаған колиді алып қашқан негізі құрбым мүлде жігітпен жүрмеді өйткені біздегі жұмыс таңғы жетіден түнгі үшке дейін телефонмен бір жігітпен сөйлескені болмаса солай құрбым да келін атанды негізі күйеуіне өзі де қашық екен бала кезден бір бірін таниды мен тойға бара алмадым сол кезде ағам үйленіп жатыр еді екеуміз тағы да телефондамыз оның ата енесі алдын адамдар күйеуі де өте жақсы адам еді гули екі жыл бойы бала көтере алмай емделіп жүрді сол кездері гулидің жасы үлкен қайнағасы өзінен бірнеше жас гулиден екі жасқа үлкен бұрын ажырасқан әйелге үйленді бастапқыда жақсы абысынды келінді болып жүреді уақыт өте абысыны қайнысына көз салатын сияқты гулидің көзінше ерсі қылық жасағанын неше рет байқайды ашуланған гули маған сендердің бұндай қылықтарың ұнамайды деп бетіне айтқанда абысына келін не болды сонша қайным болғасын ойнадым деп сөз қайтарады күйеуін қатты қызғанған голи іштей үндемей бәлкім мен жаман ойлаған болармын деп өз-өзін жұбатады бірақ абысынымен арасы дұрыс болмай енесі де көп ұзамай абысын бөлек шығарады бұл голи үшін керемет қуаныш еді күйеуі екеуінің аралары қайтадан жақсарып бақытты күндері өтіп жатты Абысына бар кезде жиі сөзге келіп жүрген екі келіннің ара қатынасын білген ене да тезірек бөлек шығарды десе де абысын үйге жиі келгіштеп онан қалды күйеуі сыртқа жұмысқа кеткенде голидің күйеуін жиі шақырады үйде анау түсіп қалды немесе тағы бірдеңелер ватсапта қайнысына асылым баға жетпесім үйге келіп кетші деген смстер жиі келетін тағы да өли күйеуімен ұрсып қалады бірде күйеуі сыртқа жұмыс жасауға кетуге дайындалып гулиді де ертіп кетеді сол қаладан пәтер жалдап екеуі де жұмыс жасап арадағы сезімдері қайта жанданған сәтте ауладағы абысыны күйеуін алып дәл сол қалаға гули тұрып жатқан пәтерге жақын жерден пәтер алып көшіп келді Ол жаңалыққа гулидің жүйкесі жұқарып не істерін білмей басы қатты ол абысын келгелі күйеуі сол үйден шықпайды тағы да жанжал жаман ойламауға тырысқан гули бірде күйеуінің мойнындағы көгергенін көріп яғни засосты көріп есінен тана жаздайды дәл сол күні қайнағасы түнгі кезекшілікке кеткен кезде гулидің күйеуі звондап айтады жаным жұмыстан шығып ағамның үйіне барамын жарығы істемей қалыпты мені күтпе сол үйден тамақ іше саламын күйеуінің осы сөздерінен соң өз ойымен арпалысқан гулидің ұйқысы келмей біраз сағат күтіп жатты ештеңе болмағандай күйеуі де келгенде көзімен бәрін тінте қараған гули мойнындағы сасысты тағы да көрді Сенгел адал күйеуінен мұндай жағдайды күтпеді сол жерде үлкен айқай шығып гули таяқ жеп қалады күйеуі ашуға мініп кетемін десең есік әні болса да бала туалмайтын ауру қатын керек емес деп гулидің жүрегін жаралайды кеткісі келсе де отбасын сақтап қалғысы келетін гули Абысынына зандап. ойнас жасап жүргеніңді үйдегілерге айтамын деп айқайлайды ал абысыны болса ештеңені мойындамай сен мені көре алмайсың жабайы бейшарасың мамбетка маған жалаңды жаппа осыдан айтып көр қазір барып шашыңды жыламын деп шәңкілдей ұрса кетеді абысыны қаланың қызы кезінде көшенің қызы болған екен абысыны үйге келін болмай тұрғанда сұрастырғанда естіген ғой ата-анасы қарсы болса да гулидің қайнағасы ешкімді тыңдамай үйленген екен гули отбасындағы алғашқы тұрмыс құрған қыз әпкелері әлі тұрмыс құрмаған достарына бақытты болып көріну үшін бәріне көндігіп жүр әрі күйеуін де сүйеді солай басы қатып жүргенде менен үнемі не істеймін айтшы деп жылап алады ол кездері мен екінші баламды жаңа босанған кезім менде қайбір ақыл болсын не дерімді білмей бәрі жақсы болады деп жұбатып қоямын солай жүргенде жұмысындағы күйеуі жоқ келіншекке ішіне сыймай айтқан екен жұмысқа барғанда үнемі көзі үсіп баратын еді күйеуінің қылығына түні бойы жылап шығатын гулиге бәлкім жаны ашыған немесе білместіктен бе әйтеуір бір мекенжайды береді осы апаға барсаң күйеуіңді ол қатынға бара алмайтындай етеді күйеуің тек сенің айтқаныңды ғана жасайды оның жасаған дуасы енді мықты таныс келіншек жасап қазір күйеуі айтқаннан шықпайды екен барып көр анау айтқандай көп ақша сұрамайды садақам деп бес мың теңге берсең болды деп голидің басын айналдырады бұл сөздерді маған айтқанда мен шошып кеттім голи жолама дуа деген жаман нәрсе мен қорқамын олай жасамашы деп өтініп едім ол ренжіп қалды бұрын дуа туралы босаға алтын босаға деген газеттен жиі оқитынмын содан оқып алған мен қорқамын ғой дуа деген пәледен гули маған біраз уақыт зандамай жүрді мен зандасам жұмыста жүрмін деп тұтқаны қоя салатын мен де звондамайтын болдым арада бір ай өтті бар ойым құрбымда не істейді екен ол қыз әйтеуір туа деп айтқаны қалжың болар деп гулидің ондай күнәға баратынына сенбедім өйткені аузынан алласы түспейтін басқа қалада жүргенде де бәріне көмектесіп жанашырлық танытатын құрымды олай жасайды деп ойламадым солай ой үстінде жүргенде өзі хабарласты қалайсың қыз қал жағдайың жақсы ма гулидің даусы жарқын-жарқын қуанышты естіле ме қалай айтсам сенбейсің ғой күйеуім қатты өзгерді ашсам алақанымда жұмсам жұдырығымда деген сөздерінен қорқып кеттім рас айтамысың сен не не істедің дедім ешкімге айтпашы жан құрбым болғасын саған айтып тұрмын мен етеккірмен күйеуімді дуаладым анада айтқан апаға жасаттым енді қайтейін отбасымды сақтап қалғым келді шарасыздықтан солай жасадым мені сен ғана түсінесің ғой құрбым деп үнсіз жылап қалды мен телефонның ар жағында аяқ-қолым дірілдеп барады гулидің айтқанына сенгім келмей қайта сұрадым қалай сонда қалай жасап жүрсің ол дуаны ол жылауын доғарып етеккір келетін күнді күтіп екі-үш тамшысын банкіге тамызып әлгі апаға апардым ол бірдеңелерді оқып ішетін ішімдікке немесе сыраға қосып берсең болды күйеуің ешқайда кетпейді деді сол дуахан апаның айтқанын бұлжытпай орындаған екен екі күн өтпей жатып қасынан шықпай гулиді жақсы көретін айтатын болыпты. Абысынның пәтеріне бармай ватсапта жазғандарын өшіріп отырады екен сол бір гулидің қуанышы ұзаққа бармады иә күйеуі қасында қатты қызғаншақ болған жұмысқа да шығармай үйде отырғызып қойған егер жұмысқа шықса қызғаныштан ұратын көрінеді солай жүргенде гули жүкті болды күйеуінің нағашы жағында егіздер бар гули алғаш рет егіздерге жүкті болды неше жыл күткен сәбиін алла берді бірақ күнәсінің өтеуіне егіздерін босанған бойда қайта өзіне алды тұңғыштарын жер қойнына беру әрбір ананың жүрегіне қанжар сұққанмен тең егіздерін ғана емес одан кейін де түсік тастап бесінші жүктілігінде әзер дегенде бір қызды болды бірақ өзі ауру болып қалды белгісіз жүрек ауруы себепсіз қатты түршілдеп ауа жетпей қалады дәрігерлер ешқандай емін таппады біраз жыл емделіп ем алса да ешқандай нәтиже жоқ бір қызынан кейін бала көтеруге дәрігерлер тыйым салған егер бала көтерсе жүректен өліп кетеді кішкентай қызын енесіне берген гули әр жыл әр ай сайын ауруханадан көз ашпайды бір кездері ауылға барғанда кездестім бұрынғы гулиден ештеңе көрмедім өзі жүдеп жүзі солғын тартқан тек күтіммен ғана өмір сүріп келеді күйеуі қасында бар шығынын көтеріп жүр арасында қызғанып қол жұмсайды екен мұнымен айтпағым дуа жасау ең үлкен күнә өзгенің өмірін бір құртасыз өзіңіздің өміріңізді тағы құртасыз бақытты отбасы болу үшін мәжбүрлеп жаныңда ұстау қате ұғым ешқандай күнә жасамайықшы бәріңізге бақыт тілеймін